Всем доброе утро! Сегодня 19 сентября 2017 года. А, сегодня погода, значит, э, около, чуть выше около нуля, хотя где-то показывает мину, минусовую. Но так как лужи еще не э, замерзли, значит, явно нет минусовой. Ну, идет пар, ощущается прохладно, но не настолько чувствует себя достаточно комфортно. Вот. А, я хотела <laughs> сказать, что это погода в Ленске. Смотрите нас, подписывайтесь. Э, всего доброго, до свидания.